você já conhece. Sinônimo de qualidade e inovação. Ah! que faz muito mais do que você imagina. Lorenzetti tem duchas e chuveiros, metais, purificadores e filtros de água, sanitários, aquecedores de água a gás. E agora, a Lorenzetti traz uma grande novidade para ficar ainda mais ligado em você. Para aquele banho gostoso, o que você prefere? Ducha ou chuveiro? Chegou a nova linha Dual Shower, chuveiro e ducha num só produto. Uma opção exclusiva, inteligente e eficaz mistura de linhas fluídas com espalhador ultra fino e de alta tecnologia fazem da Dual Shower um banho único e inesquecível. É só escolher o que agrada a cada um. O homem, a mulher ou a família inteira. Você escolhe o banho que quiser. Tem um chuveiro com grande espalhador, que significa água para todo o corpo. Ou a ducha com jato concentrado mais forte E por que não mais divertido? A Duo Shower chega ao mercado em oito versões, cada um com seu diferencial. O Monte Temperaturas oferece aquecimento e economia na medida certa. Já a eletrônica traz controle de temperatura gradual e preciso. Tudo muito simples na hora de usar na Eletrônica Plus, painel luminoso com checagem de funcionamento, de temperaturas e de duração do banho. A Flex foi desenvolvida especialmente para o uso com aquecedor solar, a gás ou boiler elétrico, aumentando a eficiência desses sistemas. É mais economia e conforto. Todos os modelos têm uma opção em comum. Podem vir com a verdadeira tecnologia Turbo Lorenzetti, que proporciona mais volume e pressão d'água é muito prática e de fácil instalação.